Maka, makansya na, makansya na. May pakaptalan ka mo, boy. Ansya na. Ay, ato na. Maray na lugod. Wadidap mga chong mga chang It's me once again Dags Tools Your man is back mga chong For another video Panibagong video mga chong Sana'y okay pa rin tayo sa okay At alright pa rin tayo sa alright Kahit sa masamang sitwasyon round of applause Lorraine Joy Macobia. Salamat rin po. Pagpain. Ay, malikuan. Dirak mo, bot akong ayaw mo, bot. Malikot lang mo. Ano yung trot ako? Malapit. Hindi na nag-vlog. Yung niya yung tags. One, two, three. One. Uy, kita tanan Okay, one, two, one, two, vamos al mismo. yung bibig na. Hoy! Ato na lagi! Kamo na ito. Ubog kaya ako nung mauna kita. Ato na! Hoy, ang cake igawas na nila! Happy ah! birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! my wish. Magsagay na, Ira. Magsagay ko ta. Okay. Ooh! Sponsor, kuha na sponsor. Ay,

na, Mac. Ansya na. May pakaptarin ka, Mac, boy. Ansya na. Ay, ato na. Maray na lugod.